Oke, selamat malam sobat YouTube semuanya. Pada kesempatan ini saya Anton Cabon akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat halaman pada subdomain uh, eh, github.io. Baik. Uh, yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah kita harus login dulu atau jika belum punya akun GitHub silakan sobat daftarkan di github.com di sana akan ada form yang perlu diisi nah, setelah jadi maka kita akan mempunyai akun yang bisa mengakses ke github.com baik kembali ke tutorialnya untuk membuat sebuah halaman website yang menggunakan subdomain daripada github.io ini sangatlah simple simple sekali uh, sobat cukup masuk ke halaman yang sudah sobat buat tadi di GitHub repositories kita buat halaman baru Nah, kita beri nama katakanlah new, new. Jadi ke sebagai contoh saya akan beri nama new. Deskripsinya halaman kita akan kita beri a eh, sample page new. Oke. Okay. Kita klik create repository. Nah, eh, di sini sudah ada halaman kita sudah jadi langkah selanjutnya adalah untuk halamannya ini kita perlu melakukan penyetingannya di sini kita masuk ke setting oke pada halaman ini di sini ada tombol pembuat secara otomatis atau automatic page generator sobat tinggal klik tombol ini maka halaman sobat akan jadi secara otomatis Oke, lanjut kita klik launch otomatis. Nah, halaman kita sudah jadi. E, di sini bisa edit terserah, sobat edit welcome to GitHub page atau welcome to page news itu terserah sobat semua. Setelah jadi, kita tinggal ke layout. Eh, kalau ini sudah dianggap selesai kita lanjut ke layout uh, di sini ada pilihan macam-macam uh, secara default pertama kali akan seperti ini tapi kita bisa memilih tampilannya sesuai dengan selera kita uh, untuk slide kita coba tengok oke okay, ah, untuk slide dia akan seperti ini tampilan di web di web atau di browser nanti akan seperti ini untuk merawat sendiri akan seperti ini time machine akan seperti ini baik kita tentukan saja kita pilih slide oke oke okay. si slide setelah kita tentukan pilihannya kemudian kita klik publish halaman kita sudah jadi dan halaman tersebut bisa kita lihat di sini ya di sini di sini ada alamatnya halaman yang barusan kita buat tadi jadi untuk melihatnya di browser kita masukkan halaman ini kita copy jadi uh, di sini ada folder image javascript uh, eh, CSS indeks HTML-nya sendiri. Ini bisa kita edit sesuai dengan selera kita. Kita mau bentuk tampilan yang sederhana, wah atau yang cukup hanya informasi personal diri. Jadi kita bisa edit di sini. Di indeks HTML-nya sendiri bisa kita lihat ini. Jadi halamannya download dan sebagainya ini bisa kita edit terserah sobat oke okay. setelah itu untuk folder image-nya sendiri jika diperlukan silakan masukkan untuk latar belakangnya atau untuk headernya nya atau untuk seperti kita membuat sebuah blok uh, tidak jauh seperti itu oke okay. baik setelah semua selesai tinggal kita lihat halamannya di browser tadi sudah saya copy kita masukkan oke kita lihat nah sobat halaman kita yang menggunakan subdomain di github.io sudah jadi mudah bukan oke itulah sedikit tutorial dari saya untuk sobat blogger semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kunjungin blog saya di www.antoncabon.as Selamat mencoba dan sukses. Selamat malam.